दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा top five free offline Android games under 100 M G हाँ दोस्तों अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गेमिंग खेलना चाहते हैं या फिर आप कोई अच्छा सा गेम ढूंढ रहे हैं अपने फ़ोन के लिए तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट एंड तक देखते रहना क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे पांच एंड्रॉयड गेम्स के बारे में बताऊंगा जो कि ऑफलाइन तो है ही साथ ही साथ कम्प्लीटली फ्री भी है और कमाल की बात दोस्तों ये है कि इन सभी का साइज़ जो है वो सौ एम से कम का है तो आइए एक एक करके इन सभी गेम्स के बारे में जानते हैं जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी गेम्स का लिस्ट एक एक करके हम लोग देखते हैं तो अभी मैं जो है यहाँ पे पाँचवें नंबर से स्टार्ट करूँगा और एक नंबर तक जो है चलूँगा तो यहाँ पे जो है पाँचवें नंबर का गेम जो है वो है चैम्पियन फाइट बेसिकली दोस्तों इस गेम में होता क्या है कि यहाँ पे मतलब कि आप जब इस गेम के अंदर एंटर करेंगे तो आपको तीन करेक्टर मिलता है और सामने वाले को भी जो है तीन करेक्टर मिलता है अगर जब यहाँ पे आपको बेसिकली फाइट करना होता है ठीक है सामने वाले को आपको हराना होता है जब आप एक को हराओगे दूसरा आएगा दूसरे को हराओगे तो तीसरा आएगा और तीसरे को भी हरा जाओगे तो आप विनर सेम केस में आपके साथ भी ऐसा ही होता है अगर आप एक हारोगे तो दूसरा आएगा आपका दूसरा हार जाएगा तो तीसरा आएगा तीसरा हार गया तो आप लूज़र तो यहाँ पे फाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है तो आपको अगर पसंद आए फाइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस गेम की तरफ जा सकते हो अब दोस्तों यहाँ पे हम चौथे नंबर गेम की बात करते हैं डेड टारगेट जी हाँ दोस्तों अब ये इस गेम के अंदर होता है क्या है बेसिकली एक जोम्बी गेम है आपको एक शूटिंग गेम है आप इस गेम के अंदर खड़े रहते हो एक जगह पे और आपके पास दो या तीन गन रहता है जिसको आप रिलोड भी कर सकते हो और आपके लेफ्ट और राइट साइड से जो है जॉम्बीज निकलता है और आपकी तरफ आता है जिसमें से आपको उन सभी को जो है टारगेट करना और फाइट करना है अगर आप उनको फाइट नहीं करोगे शूट नहीं करोगे तो वो आपको आके डैमेज करने लगेगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर शूटिंग का गेम देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप मतलब आपको शूटिंग करना है तो बहुत तरह से इंटरेस्टिंग गेम है आप इस गेम को चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे नंबर गेम की sniper action target shooting sniper अब ये जो गेम है इसमें बेसिकली होता क्या है अगर आप कभी मेले में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक राइफल रखा होता है और सामने गुब्बारा बहुत सारा होता है जिसको आपको निशाना लगाना होता है सेम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ऐसा ही है आपके पास एक स्नाइपर गन होगा और सामने जो है कुछ बॉटल्स वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह या फिर कोई बॉक्सेस वगैरह रखा होगा जिसमें से आपको उसको शूट करना है और उसको उड़ा डालना है ठीक है तो दोस्तों कुछ अगर आपको शूटिंग में इंटरेस्टेड है और आपको शूट करना है निशाना लगाना है या फिर आपका निशाना अच्छा है तो आप इस गेम की तरफ जा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर गेम की स्ट्रीट रेसिंग थ्री बेसिकली दोस्तों ये जो है कार रेसिंग गेम है आप जब इस गेम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक कार रहेगा और आपका बहुत सारा कंप्यूटर भी रहेगा ठीक है जिसमें से आपको रेसिंग लगाना है और आप जब यहाँ पर रेसिंग लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप कोई भी कार चूज़ कर सकते हैं जितना आप खेलते जाएंगे आपका जो है कार्स या फिर जो इक्विपमेंट्स है वो अनलॉक होता जाएगा तो जब आप इसमें रेसिंग लगाएंगे तो आपको जो है बीट करना है अपने कॉम्पिटिटर को और आपको रास्ते में कुछ बूस्ट वगैरह फिर नाइट्रो वगैरह देखने को मिलेगा जिसको आप बूस्ट करेंगे तो आपका कार जो है काफ़ी स्पीड भागता है तो आप अगर रेसिंग में इंटरेस्टेड है कार रेसिंग में तो आप इस गेम की तरफ जो है जा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं पहले नंबर गेम की लिटरली गाइस ये गेम मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये गेम अमेजिंग है ट्रैफिक राइडर आप इस ये जो गेम है बेसिकली एक बाइक रेसिंग गेम है हम मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर आप इस गेम को एक बार ट्राई करोगे तो लिटरली आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको मज़ा आने का पीछे रीज़न ये है दोस्तों इसका ग्राफिक्स जो है काफ़ी एच क्वालिटी का है आपको रियलिस्टिक फील होता है जब आप खेलोगे आपको थोड़ा रियलिस्टिक फील होता है और और एक चीज़ मज़ा इसमें यह आता है दोस्तों कि जब आप इसको लेफ्ट राइट जब टर्न लोगे ना तब यहाँ पे आपको इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम है बहुत ही क्विक जल्दी जल्दी ये लेफ्ट राइट होता है मतलब काफ़ी अमेजिंग है मुझे काफ़ी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया और मैं आज भी इस गेम को जो है खेलता हूँ कभी कभी ठीक है तो आप इस गेम को इन सभी गेम्स को जो है ट्राई कर सकते हैं तो देखा दोस्तों आप लोगों ने पांच गेम्स मैंने आप सभी को बताया इन सभी में से गेम्स को आप जो है ट्राई कर सकते हैं दोस्तों आज का सवाल आप सभी से ये है कि इन पांचों गेम्स में से कौन से गेम आपको जो है पसंद आया बताना जरूर नीचे कमेंट्स में और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलना और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आई दिख रहा है आप जाके हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ अब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम